Бытовой нож, совсем абсолютно убитый. Что-то он тут пытается как-то, если сильно постараться захватить. Попробуем его заточить по поострее сделать. перейдем на ленту P1000. Сейчас перейдем на ленту P 2500. И завершим заточку. só.